Sí, buenas, vengo para la entrevista. Sí, sí, aquí es. Tome asiento, por favor. ¿Cómo se llama? Camilo Bernal, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gabriela López. Daniel Pérez. Mano, ¿será que podemos movernos un poquito? Que es que tengo más compromisos pendientes y necesito que agilicemos, ¿sí? Por favor. Martín Rojas, mucho gusto. Roberto Gómez. Jean-Luc Perrier. Camilo, eh, lo llamé porque quería preguntarle sobre el cuentacuentos. ¿Quién? El cuentacuentos. Lo último que supimos de él es que estaba en la plaza de Chía, pero eso ya fue hace dos años. Y queríamos saber si usted no podía darnos alguna información porque estamos haciendo un documental y queremos reunir toda la que sea posible. El cuentacuentos. Sí, he oído hablar de él, pero jamás lo he visto. Es más, yo pensaría que es una leyenda, de esas que se crean para atraer a la gente afuera. Es más, creo que el verdadero cuento es ese tal cuentacuentos, porque el man que ustedes están buscando no existe. Justo queríamos preguntarle sobre el cuentacuentos. Oh, me parece chévere que por fin un poco de reconocimiento. Sí, yo lo conocí. Fue hace como tres o cuatro años. Fue bastante difícil que me dijera quién era. Ese man, ese man era un bobo. Yo creo que él, él, en vez de ganarse la vida de una manera decente, lo que buscaba hacer era salir a pedir limosnas para poder comerse un pan al día. Eso era lo que él buscaba hacer. Pero bueno, mm, de todos modos, yo, yo creo que la gente como él es la gente peligrosa para la sociedad, la gente que, la gente que nos quita los pies de la tierra. Lo voy a decir así. La verdad es que no sé quién es. Se paraba todos los días en la plaza del centro del pueblo a contar historias. Dicen que a veces incluso eran actuadas por él. Ah, sí, creo que ya sé quién es. Lo vi una dos veces en la plaza, pero no le paré mucha atención. Solo pensé que era un loco. Es más, no quería ni acercarme. ¿Sería él? Capitán, barco enemigo a la vista, por la proa. El capitán, al ver el barco por su telescopio, gritó inmediatamente. saque los cañones! ¡Preparen la pólvora! Vamos a acabar con esos granujas. El día que conocí a este personaje, estaba devolviéndome de tomar un café o algo así. Ahí fue cuando lo vi. Estaba contando una historia que me llamó mucho la atención. Era sobre cómo un tipo encontró una calabaza a 3 metros de alto y empezaba a vaciarla. Cuando terminaba de vaciarla, se iba a vivir adentro de la calabaza, pero en cuestión de semanas llegaría el otoño y vendrían cuervos a comerse la calabaza, dejando solamente el hombre. El hombre se molestaría tanto que dedicaría el resto de su vida a espantar cuervos. Según el cuentacuentos, este hombre fue el primero espantapájaros que existió. Recuerdo que al acabar de escuchar la historia, fui a hablar con una de las personas que estaban en la plaza ese día. Oye, disculpa, ¿sabes quién estaba contando la historia? ¿Quién es ese man? No te recomiendo que te metas con él porque tras de que está bien loco, pareciera que sufriera esquizofrenia o algo así. No lo creí nada al tipo porque me pareció lo más elitista de este mundo. Eso, o mi curiosidad por el cuentero no me dejaba verlo con malos ojos. En cualquier caso, no pude haber tomado mejor decisión que la que tomé en ese momento. Y fue prometerme a mí misma volver al día siguiente. Pero no solo finales. todos los días me iba a escuchar lo que el cuentero estuviera contando de 5 a 6 de la tarde. Durante su horita diaria podía contar entre 2 y 3 historias diferentes, y yo las anotaba todas en un cuadernito. Con el tiempo me volví a seguir a del loco de la plaza y me di cuenta de algo que me dejó sorprendida. Apenas acababa una historia y no tardaba ni dos minutos en idear otra y contarla sin ningún error, incoherencia o caos suelto, a no ser que lo quisiera poner a propósito para dejar algo intrigue. Un día decidí que era hora de acercármele. Mi curiosidad sobre la persona que estaba detrás del loco de la plaza no hacía sino crecer entre más esperaba. El cuentacuentos eh, era un personaje que, nos hacía pensar en cosas diferentes en, eh, la vida. Eh, es un hombre que debería, si existe, si está todavía, escribir sus cuentos, aun cuando, según entiendo, no sería posible eh, en una vida escribir todas sus historias y todas el producto de su imaginación. Bueno, a mí me parece que las personas con alma de artistas encuentran inspiraciones en ámbitos bohemios. Sin embargo, sé que para sobresalir, la pasión y la disciplina son bienvenidas. Creo que debe ser difícil conciliar la disciplina con este estilo de vida. ¿Y usted a qué se dedica hoy en día? Yo soy profesor de francés en una universidad y uno de mis propósitos es que mis estudiantes ven el arte y la cultura como un elemento esencial al desarrollo del hombre. Es verdad que su estilo de vida bohemio va en contra de nuestros modelos de vida tradicionales. Sin embargo, esta persona parece eh, feliz contando historias en estos pueblos que, le, él encuentra en su camino. Y entonces, el loco me empezó a contar su vida. Bueno, pues nací y crecí en una familia bastante conservadora. Y pues como todo hijo, tienes que contradecir a sus papás, ¿no? Entonces, bueno, <laughs> así fue conmigo. Eh, bueno, por parte de mis padres, ellos no creían mucho en la literatura moderna. Es más, creían que los que seguían esos pasos eran como soñadores o personas que no tenían nada que ver con la sociedad, bastante locos. Pero igualmente los quería demasiado. Teníamos una relación bastante fría. Eh, yo siempre me pedían excelencia académica y también eran bastante fríos conmigo. Su dureza me hizo buscar un escape, y ese escape fueron los libros. Comencé a leer todos los libros que pudiera en la biblioteca pública de la ciudad donde crecí, y fue así como me enamoré de contar historias. Esas historias de viajeros y aventureros me hacían querer ser uno de ellos y aventurarme por el mundo a buscar odiseas que me permitieran tener historias que contar. Bueno, a mí, mis, mis padres y mis maestros me enseñaron que para uno llegar más allá del éxito en la vida tenía que comunicarse con la gente importante para, poder, para poder tener su carrera y su futuro ya hecho, para poder alimentarse y para poder darles todas las mañanas un buen desayuno a su familia. Eso es en lo que nos tenemos que concentrar siempre, todo el tiempo tenemos que pensar en eso porque es lo más importante. Mm, las, los pasatiempos y, y las distracciones que vendrían siendo los libros y los cuentos, por así decirlo, eh, son, son lo que nos distraen de lo realmente importante en la vida. Bueno, pues a los 17 años fue cuando me di cuenta que no podía seguir viviendo más en la casa con mis papás. Eh, en el colegio hubo un concurso de cuentos, el cual gané. Y pues me sentí muy feliz, pero digamos por parte de mis papás o por parte de mi papá sobre todo, eh, fue romper mi cuento, ¿sí? Y también siempre me decía que tenía que estudiar medicina y que tenía que seguir con el negocio familiar. Intenté convencerlo que eso no era lo que yo quería, pero fue inútil. Así que esa misma noche hice una maleta y me fugué de la casa. ¿Y después qué pasó? Después... Después la cosa se puso realmente interesante. Ahí comencé a viajar, por fin, después de toda una vida encerrado empecé a sentirme libre. Me veía a mí mismo como uno de los aventureros de los libros que solía leer, temerario, mirada en alto, con nada más que ropa, algo de agua y unos libros para leer en las noches, nada más. Dormía en el pasto o en la tierra, donde fuera, Hasta que un día empecé a contar cuentos en la plaza de Villa de Leiva y aunque a muchos les parecía un loco, logré tener al menos un admirador, que venía y me preguntaba si tenía dónde dormir y me invitaba a pasar la noche en su casa. Lo único que pedían a cambio a las personas en las cuales me quedaba es que les contara algunas historias por la noche, ¿sí? Y ahí fue cuando me di cuenta, a medida que viajaba por los pueblos, a las personas que les contaba mis historias tenían algo en común, o eran personas enfermas o eran algo pobres. Fue ahí donde saqué mi conclusión de por qué contaba cuentos. ¿Por qué? Porque quería darle algo de ilusión, algo de vida o de esperanza a esas personas que fueran menos estresantes su vida. Es muy importante porque a través de su historia, a través de sus, de sus relatos, nos abstrae de un mundo que muchas veces es crudo, cruel y nos permite soñar, nos permite eh, imaginarnos unos mundos paralelos diferentes, eh, realidades alternas más placenteras y, más enriquecedoras para la vida. Manes como esos son los que se quieren morir de hambre. ¿Y dónde está el cuentacuentos hoy? No sabes a dónde pudo haberse ido. Siendo loco como es, ya debió haber pasado por 20 plazas de 20 pueblos diferentes contando cuentos. Y te puedo apostar lo que quieras, a que así seguirá con tal de llenar el país y el mundo si hace falta con ilusión. Todavía me acuerdo de lo último que me dijo. Con todo lo que me has dicho, todavía no me has dicho tu nombre, pero ¿puedo llamarte amigo? Sí, puedes llamarme amigo, Julián, Sebastián, Manuel. O puedes llamarme como todos me llaman, simplemente loco, como quieras.